Olá, Nina. Tudo bem? estou colhendo camomila, que aqui, na verdade, cresceu sozinho. Não plantei, mas lá tem umas maiores que plantei. E vamos uh, secar estas flores para ser um chá delicioso.